Тогда тебе цена больше не потерь Все нули погибают на сцене Все один провалюсь без цели Заливай лим, поцелуй на шее Эк, э, так, говна Тропы назад, черный каскад Вижу твой взгляд, встань на каяк Мог